有做扩大，好，那那那三十 mega 呢？其实就很棒，为什么？比 email 好，email 你只能传十 mega，十 mega 以后就就不能传了，所以三十 mega 就很够用。那目前我们都还没有去讨论这个管理机制，所以现在是吓死人哦。这个每一个人哦，每个学生哦，每个学生的空间也很大的。那那现在先让你们看一下大格局，豪宅的大格局，我们总是要有体验。 要有了解，然后呢，这是一个摩克斯的一个那个大方向。那到我们真正要要运作的，我在想，就是会会有一些嗯适合我们学校老师教学需求的方式，就会就会出来。好，这个这里呢，档案上传什么那个都够啊。好，我我还要讲啊，就是旧课程我们有有讲过，就是。 休课学生怪进来，对不对？那我就有跟那个老师讲，说我们在 Model 上面上课，就好像是在教室上课一样，是封闭的，不是开放的。那之前也有的老师没有来来了来了解我我们的推广，就说啊，Model 怎么会好用？是封闭的，不够开放。我就跟着老师讲，开放老师就把它关起来了。 为什么很多老师都会很担心他使用的教材没有办法都注意到每一个教材它的呃那个授权？你在教室里面很自由嘛，你可以讲啊，那那怎么？那你如果是非常开放，所以我跟你讲啊，那个教学助理，你要回去跟老师讲，老师要对你们好，好对你们不好，很快就会关起来。就是你很开放，你知道哪里最恐怖？中国大陆。 我有一次上网去查汪耀华，我我因为人人家跟我讲说，你怎么一天到晚都在吃吃喝喝玩乐啊？我想查啊，我上去上网看看我网网络上的形象到是怎么样，就一查，我我民国九十九年还是九十一年我不记得，那时候刚推出 Office 嘛，所以我们咨询中心在给这个教职员上 Office 课程，我上 Excel，九十一年吧，Excel 的讲义。 我自己都没有留了，那个都不懂了。中国大陆写了大学课件，然后我的奖品放在上面，授课老师汪耀华。所以我那个那个是旧版 Excel 是没有什么关系。可是我知道我的名声已经到大陆去了。那各位老师不一样啊，你知道中国大陆非常非常喜欢我们台湾老师的教教材或者教学方式，所以。 这个网络如果开放，其实他们他们很厉害，然后会搜索，然后马上就有大学课件，刘翔东老师。好，那怎么办呢？就是我们的课程里面是修课学生，你如果不不开放任何访客进来，那当然是非常安全。可是就老师的教学来讲是不够的。为什么有的学生他没有修老师的课，可是呢他崇拜老师，他就是要去听。 那个？这个在我们的课堂上常常会有啊。老师，我是冲堂，可是我可不可以旁听？老师，老师教育人才都会愿意的，都会答应的。可他旁听以后进不了屋斗啊，啊，对不对？那你要解决这个方法，那怎么解决？就是你势必要开放粉丝可以进来，可是不是全部的粉丝，那么有拿到你密码的粉丝，啊。所以呢，我们这个地方就是要。 我们的设定是访客可以浏览，那你允许访客浏览，一定要设密码。如果没有设密码，就是共产党来浏览，哈，这样子比较好记哈。那你要设密码，那你设的密码不是你的银行账号密码，不是你的 email 密码，没有那么那么那么严谨的密码，不要，就是设一个好记，然后你会告诉学生，然后每一堂每一每一种课。 要修改，不然那不叫密码。你如果叫 N T n U，那不叫密码。OK 哈，好，那你设完以后，就据我了解，这个年纪的老师就会忘记，就忘记，所以他就设了一个，所以这个旧平台也有这样哈。显示密码给你看，你勾显示密码，学生看不到哦，学生看不到，不要担心，就是给给那个忘记的人看的哈。 所以你就知道哦，这课是什么密码？然后就告诉他说啊，同学，我的课是什么密码？那你去搜寻，然后打了密码，你就可以注册进来。第一次不要每次，第一次就可以注册这样。好，那然后这个客也是学校学生。对，那因为那要进，问哎，真的以后你就要坐到前面来。我等一下老师会很怀疑你是我安排的，因为你要进第一关的登录，要是学校的人。好，那我们也有碰到一个状况，新进老师。 他在别的学校教书，他到了师大来，嗯，这个人，这个举目无亲，哈，也没有适合学生当教学助理。那他又是在外面奔波才来师大，他就要把他原来学校学生带过来当教学助理。那这个时候，旧版就跟我们工程师讲，他会帮帮忙设定，谁讲老师讲，我们不认得那个外校学生，啊，这个是少数，就是少数可以。 方便老师带带人进来，不然应该是要通过像那个跨校选课的学生，教务处我们都有跟他协调给一个代码，就是让我们知道那是跨校学生，那就可以进来。好，好，那这个嗯，课程里面课程可以设分组，然后你的教学活动可以设分组。什么叫教学活动？讲作业叫教学活动，可以设分组啊。那那个嗯。 讨论区可以设分组，那他因为他的模板在这里也有设分组，有的老师就很热心在那在玩，然后就分组，任何地方分组都是只有两种形态，就是我跟你是不同组，那你的教学活动我可不可以看得到？可以看到叫做可视可视群组，你做你的，我做我的，不要看到，那就是分隔群。 这个老师在教学的时候，常常会运用到，就是到底要让要不要让他们观摩？啊，那你如果在这里，你千万不要去动。啊，你就说我来试试看，你不要试，试了会有什么什么结果？我不管你是点哪一种群组，你全班同学都看不到你的课程，样可以理解吗？因为你全班同学没有分组啊。 你你点了以后，管你是可是还是是的，那个那个信件就如雪片般飞来。说老师说叫我们看看他的课程，我看不到。啊，这个都是以前老师有有发生过，不是啊，老师什么状况都有发生过哈。所以这边绝对不要动。好，这样子呢，你就课程设定好了啊。那设定好，我刚刚有讲说有昵称嘛，有没有？有昵称。 然后这个这个底下就是你要上课的一些内容，他会给你什么主题一、主题二、主题三。我刚才还忘了，你的设定很重要，就是你的版面，你要怎么隔间？对，那个在，这个也是我们每次要讲的。那个没有来上研习的老师，一定是学周历次、周次，就是。 传统的课堂上一定是发一张单子给给同学嘛哈，几月几号第一周交什么，几月几号第二周交什么嘛。那所以呢，教学助理就照着老师这个单子就就可以摆啊，啊。那如果老师你自己，我建议不要用周周次，为什么？哎，这个很多事情不能预期啊。第二周就台风天你就没上课，你第二周的课程你要什么时候？第三周才上，是不是跟你的平台就不吻合了嘛？ 这第一种情形，第二个教国文，那教那个理学院的学生，他的问题很多，所以你第一周的东西可能讨论还没讨论完，你是不是要延到第二周来继续讲？国文系的同学可能第一周啊，通通知道了，那我们进度就往前。老师可以因为学生的不同而调整你的进度，让你摆在这个平台上。啊，你知道现在老师也要接受评鉴啊，很多学生就说那个老师哈，上课都一直在放电影。 那老师在上课都是在废话，那么我们来上平台看老师的课程大纲有教什么，有没有有没有如实教，这样子很清楚。那个学生你不了解老师现在在教什么，这版面上都有，对吧？哈，所以我都是建议老师用主题式，因为你你的循序或什么都没有关系，你势必在这学期会教几个大主题。那第一个主题要教一周两周都没有关系，不要受到时间的影响。 周圈主题是，那它这个这个新版呢，写了两个很有学问的那个摩摩克斯的用语啊。你在旧版上除了这个主题是，除了周礼是，旧版上面还有一个叫做讨论区的模式。我也是跟老师讲，千万不要学那个，因为你这个平台上面要放教材，要放交作业，不是纯讨论嘛。好，那你在版面上再去设讨论区就好，不要学那个。 那现在这个，因为它这个木斗子可以，呃，适合博客是需要。它这个单一活动啊，社会活动就是讨论区的模式。啊，讨论区模式我们有，有刚刚有讲过，就是说我只能单向讨论还是互相讨论啊，所以这个都不要选，那就就选主题式。好，选完主题式以后，你的版面隔间呢就会出来，出来什么？主题一、主题二、主题三、主题四。 所以啊，我就说你拿到的东西没有，不是像我这么漂亮，是这样子。主题一、主题二、主题三、主题四。那你会自己也会忘记你的主题一是什么，主题二是什么？我们要让自己很快速的就可以进入状况，而且让学生知道，学生并不管你是主题一是什么，他要知道是你要教什么。所以我们要把这个主题一写成，写成这个内容哈。 那要怎么怎么办呢？现在你隔间好了，隔间的主题，而且主题一开开六个，要开十几个，一个版面你可以慢慢开，那随时都可以回头改啊。那你现在在版面上隔间好了，你就要开启动编辑模式，这个跟旧版一样，在右上方点进去。好，点进去以后就好玩啦，就跟旧版不一样啦，这画面很多很多工具出来了啊，这个。 也就是你主题设定好了以后，您觉得说，哎，这班同学很聪明哦，我先把主题删，提前来教，啊，可以调整，可以拉哈。然后呢，这个这个就是编辑哈，所有看到这个都是编辑，所以你点进去，这个就是单元名称，有没有？我们之前旧版有教说，你你要打个单元名称，你还要画个框框啊，而且不用，现在就很美了。 可是你点进去的时候，你不会像我这么顺利，名称就直接可以填。它这边有一个这个，好，它会让你先进去的时候是不能动，不能动那个主题。那你记得要绿色的拿掉，就写啊，就写。然后呢，这个摘要写在上面，它的好处是你的这个主题。 我们旧版主题写完就写完哦。然后我就说，有的老师在这个开学之初，在写了这个要教的主题以后，就要写一封很励志的信给学生看，就写在版面上。那个要用什么做？用标签，还记得吗？用标签写在版面上。哦，那个学同学，我现这个学期要教你什么？什么。现在不用，现在你写了这个课程单元名称以后，它有摘要，摘要会放在版面上。 啊，他会放在板面上，所以会写，这样子就是增加了老师跟同学之间的一个沟通。好，你这个主题要让学生看到什么？这样，哎，蒋中德老师，你看，我没有我没有乱说，你你你的新的发表我觉得很棒，我发在那个各位老师回去以后还可以点上去看。好，这个这个是主题的哈。那我刚才有讲说，有的老师说我现在在做这个主题，不要让学生看到啊。 对不对？我我刚讲，除了课程去把日期延后之外，那你在这版面上陆续放主题，某一个主题还没弄好，不要看到。尤其老师在出作业的时候，我还不希望同学知道我出什么作业，对吧？哈，所以这个上面这里有个眼睛，有没有？有个眼睛，眼睛按下去，就学生看不到，老师看得到，看不到，老师看得到啊。这是你家看得到，长这样。 二啊，学生看不到，老师看得到，老师继续可以做编辑，这是眼睛。任何地方都有这两个图案，哈。好，还有一个开灯，这里开灯。为什么要开灯呢？就是既然那个平台是补救教学嘛，那你就要让那个没有来上课的学生，啊，或者或者那天他缺课的，他要知道老师你正在教，正在教什么。 目前在教什么？那就给他开灯，那个那个是老师很功夫的才会这样做了哈，啊，那不功夫的就是他就写中职你就去找嘛。可是中职往往是跟实机课堂不一样啊，就开灯，啊，每每一个教材都会可以这样子，不是只有主题，每一项教材都是这样操作，好，这样子以后旧版就会在你的主题下面有两个旧版。 知道吗？旧版就会说新增课程文件跟新增教学活动，因为版面上就是要做这两件事嘛。好，新版看不到，看到没有？新版我们刚才就做了那个这个画面上的修改之外，我没有看到那两个下拉选单新增课程文件、新增教学活动。那就要看老师你现在想要做什么。好，那我先讲什么？我先讲新增教学活动。 为什么？因为很多老师不想当教材。我都跟老师讲说，你不要，你你不要为了平台太忙，可是你可以干嘛？你可以收作业，学生很会用电脑，你就叫学生作业交到你的你的平台上面，大家都方便啊，也不要透过那 email。所以我要先讲那个教学活动，那在哪里呢？在这里。 每一个主题都有啊，在这里啊，就点进去，好，你就看到了，点进去眼花缭乱，那个活动很多样啊。我跟你讲，旧版也有这么多，我把它关起来了。我我是让老师你可以用的，就用啊。那个在教室里面教学不出这几样，没有那么多五花八门，而且我们师大老师用的也是要多太多了。我们师大老师会用同材护护屏。 学校老师都没有，对，学校老师就放个教材，摆个样就好了。好，那我们学校老师真的有在用。那我们在用的时候呢，我们的作业有没有啊？点下去，哪个作业？这个很重要，这个最好用的就是作业。好，老师老师，你就要出个出个作业名称嘛，不要写作业一，谁知道你作业一什么，对不对？ 呃，请请讲讲一一段什么什么呃阅读心得。好，你讲讲阅读心得，你就要告诉他什么？你的限制，既然在平台上我们要对话，所以就说你你你要写一百字以上。现在真的要要求小朋友，小朋友你要讲个阅读心得，他写五十个字、像我十个字是五十个字，还写一万字写不出来。好，所以说要一百个字到三百个字啊，你你要你要这样讲。然后呢，你你可以呃附档案，还是说你可以干嘛？ 啊，你你把这个作业说明说清楚。好，新版的又来了，他真的是随时都可以让你夹带，你知道吗？旧版没有啊，旧版你出作业你就出作业，然后我就说你要去看老师呃哪一天校长的一番话，然后给我写新的。那校长一番话我是放在版面上，然后教材要放，然后他去阅读。新版的不用，你要他阅读哪一个，你给他附上来。啊，然后。 你就你就出作业，这个很好用哎，这我我自己想的就很好用。你知道老师在帮学生改那个论文，改来改去改来，又推来推去，对不对？你你可以复复制档案给他，然后叫他交作业上来啊，用这个作业机制。所以这这个这个作业机制就比旧版好很多。好，再来，再来也是，我旧版时候就一直跟老师讲，有禁止交交，还记得吗？ 交作业，假如我们是说下礼拜一截止，下礼拜一几号？下礼拜一几号？十三号，好，十三号前要交作业，然后就就有那个截止期嘛，啊，现在开始嘛，然后交交截止期，在旧版是十三号，我问了所有的老师，八成要设在几点？来我问你好了，十三号要交作业，那我们截止期？ 设在设在几号几点？早上五点，下午，下午点，好。呃，礼拜一早交，所以老师你要设在礼拜天下午五点。OK？好，好，好，我会告诉你会有什么后果。还有没有别的答案？好，曾老师。 这个就是我们师大资深老师的标准答案，他们一定要在晚上十三号截止嘛，对不对？十二号的半夜要转交，啊，十二号的半夜知到几点？二十四点，那个半夜，各位来看，电脑系统有二十四点。 我我就要设什么？设十三号凌晨嘛？十三号凌晨是不是就是就是礼拜一截止，对吧？那老师那学生就就跟老师讲了啊，老师你设十三号啊，我以为十三号可以交啊，哦，这样误会大了。所以他说你你们可不可以设一下二十四？真的，我真的有老师这样讲，我也是这样跟他讲，技术上可以做到，我会帮你做。我就觉得老师很奇怪。 你在学校里面要要同学交作业，礼拜一前截止。请问同学是半夜去敲你家门吗？不会嘛，同学不会半夜去敲你家门嘛，对嘛？同学也要上班的时候把作业班长都说好了送到你的研究室嘛。对呀，那老师你这个年纪都几点睡觉？十一点嘛，十一点要睡觉。学生几点在做功课？十二点嘛，十一点五十五在讲功课嘛。 他们那个时候精神正旺盛的时候，你何必呢？你就去安心睡觉，啊！所以你睡到五点，那我跟你讲，六点钟你会接到电话，因为学生他不会不交作业，他很恐慌。我们师大学生也很用功的，老师你说五点钟就就禁止迟交，而且我们师大老师最喜欢用“禁止迟交，这个晚交的学生就是要扣分，就不可以要养成学生好习惯，要禁止迟交。那这时候学生要怎么办？他家中会慢的。 他家网络会断啊，那假日平台资讯中心不维护啊，那这个理由我都接受过。他在干嘛？他就写 email 给你，他要告诉你他的悲惨痛那个过程，然后他把档案寄给你。不是回到了原来的问题，email 只能死 m a 嘛？然后他又告诉你说，老师我有寄给你，只是被退回，类似这样子，何必嘞？所以老师在旧版的时候，第一不要设半夜截止。 第二，不要设禁止私交。我们那时候很多老师都设禁止私交，然后行政会议就有老师说：“那个咨询中心要检讨啊，那个网络假日就不通啊，我的学生常常跟我反映啊。 <laughs> ”不要笑，我们就觉得好痛苦哦。后来我们就样，不懂既然是自由软体，我们都可以掌握，可以改。所以老师你要设禁止私交，你又不来听研习，那么呢？ 学生本来你即使实教，他就会没有那个角教的画面出来嘛。我们现在角教画面都在上面，学生一上来要角教，我们就出现红色斗大的字：“你已逾角教起线，请洽授课教师。”我都很想在上面写平台没有坏，网络没有断，啊，咨询中心好好的，我好好的，这样的。好啦，那我跟老师讲了以后啊，哎，有有老师就反映。 中药管理教这个方法不好用，禁止迟交了以后，我教那个大班级八十个学生，有四十个学生迟交，然后我还要一一读去比对，他是迟交了半天，还是迟交了一天，还是迟交了十分钟，要扣分。我真是崇拜我们师大老师，真的很认真教学，这样子要扣分。那可是那个老师也很棒，那个家政系呃那个什么仁发系的魏老师，他说我有想出一个好方法。 那我也跟大家讲，他在旧版的时候，他就说，比如说我们现在缴教一个阅读心得，现在是十三号，我要学生十三号，呃，截止嘛，十二号晚上截止。所以我就出两个作业，一个叫做缴教阅读心得，一个叫做持教阅读心得，OK？那不可以同时放在上面哦，你同时放在上面，你教八十个学生，你要看一百六十份作业哦，因为学生会不知道他家中会慢，然后不知道要教哪里。 所以你自己用系统切，这样懂吗？你十二点五十十十三点凌凌晨的时候，就看不到了那个早教阅读心得，就会跑出来迟教阅读心得。那你这样子不是很简单吗？你到迟教阅读心得那边收的作业全部都是预期的嘛？你要去扣分，你去扣分嘛？啊，所以他的方式很好。换了新版以后，我不知道那个新版工程师是不是有来听到我讲的啊？他就真的给你一个梯子。 他怎样呢？老师，你现在说十三号的截止，大家都规定缴交期限，规定，啊，可是还是不要设到半夜，啊，现在时代变了，你就设在什么设早上嘛？你到学校九点钟、十点钟嘛？你让学生可以随时去，半夜不要吵到学生缴交作业的那个那个灵活度嘛，哈，所以不要设在。那就我们这十十三号早上十点钟缴交，然后呢？ 真的很有意思，我告诉你们十三号脚交，可是呢，我忍无可忍的时候是二十号。OK，我拒收，我真的拒收是二十号。啊，啊，这样子是不是就可以解决？就是说那个学学生家里钟慢了十分钟，OK，你还是可以脚交啊。所以它本身就有的机制可以写上来哈。再来呢，就是我们旧版的缴交作业呢有几种形式，一个呢线上文字，线上文字就是在。 在那个画面上就可以做一一一加一等于多少这种不需要交给 Word 档上来嘛，OK？所以就老师出题，那线上文字就可以回答。第二个呢就是附上档案，那附上档案的时候呢，旧版的有说上传一个档案还是上传多个档案？好，那我以前都教老师说，你如果叫他交一个档案，你就选一个档案，千万不要选多个档案，你你要看头昏。后来我错了。 为什么上传一个档案是他丢上去以后就不能来来回回？上传多个档案的机制是他丢上去以后，哎，想一想，我刚才还可以再改耶，我睡一觉，我又爬起来，然后我又重传，所以要上传多个档案，符合学生的需求啊。那你上传多个档案，你说我我只要他交一个档案我要不要多个？没有关系，他可以从一开始选，有没有？ 就设定一上传多个档案的机制可是你选一，它还是就只有一个档案，可是那个学生可以可以重复缴交啊，所以这个的。那那个时候我们推旧版就就有老师讲了说，他是教城市设计，或者教那个大五实习生好了，大五实习生要要教那个试教试教的作业啊，就他试教的。 那他是把那个作业交上以后，他要旁白，们要考虑到在这个上面没有办法跟老师说上话嘛，要旁白。像我们现在讲作业也会啊，我讲个作业给刘老师玩，跟家讲啊，刘老师我这个第一个档是做什么用的，第二档是做什么用的，不然老师看了头昏眼花嘛，对不对？啊，那个旁白在旧版的时候只能选那个注释，那个那很麻烦，就是老师还要特别打开来看，啊，那可是据我知道有这种需求，现在新版。 它真的有听我们的眼行。你提交档案，你还可以选线上文字，也就是你开给学生作业就有这两种模式同时存在。那么学生呢，就可以一边上传档案，一边跟你旁白。啊，老师，我这个档案是干嘛干嘛，我我还会再讲第二条，随便啦、啊，这是很棒的哈。所以这个同时了，再来旧版有一个机制，那个。 传作业叫做离线作业，有没有？离线作业。那时候我也在想，这真是奇怪，作业是叫学生要交上来，啊，你离线断线嘛？网络断线，那学生不能交，那出什么作业？好，我百思不得其解。后来我想出来了，很多老师哈用平台有一个好处，比如说，比如说今天讲作业，你给学生的分数、作业成绩。 学生马上可以上去看，学生不要来找老师啰嗦，老师教好多学生了，搞不清楚，而且学生也不太好意思问，那个成绩多少？老师打了在平台上就可以看得到，对吗？那老师就会说，真是好用。可是我期中考笔试的时候是在课堂上笔试，那个成绩以前是要怎么怎么公告？要要列成一个表，放在网站上公告吗？全班都看到全班的。 给班长公告吗？班长看到全班的。现在现在成绩是各自呢，老师会被抓起来。反正这不是一个很好，其实就很麻烦。那会写成绩的老师也也很少那老师就我们就想到一个方法，期中考成绩你在哪里公告？你在平台上，不动平台上公告，因为平台上公告成绩，我学生只能看到我的成绩。 我看不到别人成绩，可是老师你可以全部打上去，对吧？所以那个离线作业你就出什么呢？你就出期中考成绩，要不要学生要不要找作业，你用找作业，可是学生点进去可以看到什么？可以看到成绩，大家了解吗？好，这个是很实用。由这个呢，我又联想到，你知道吗？学生如果老师你不上平台，学生才不会上平台。 老师你自己都不上平台，我干嘛上平台？如果我今天自己不上平台，我照样考试可以考得很好，我干嘛上平台？对不对？好，所以我也教老师一招，就是你一开始在你的版面上就用离线作业写一个临时考核，临时考核成绩，那个非常有宣示作用，就是老师会打你的平时考核。 而且这个成绩是在平台上公告，一来告诉学生老师会上平台打分数，第二个就是你要上平台，你才看得到平时考的，对吧？这这很有用啊，很有激励效果，所以你可以摆在那个平台上。这用离线的方式。那我新的新的版本就没有离线作业啊？那我就在想说，那会会不会就没有这种机制？不会，因为他没有要你必须写。 对嘛？他这要你必须学，所以呢，你只要不勾就是什么？就是你先做作业，OK。然后制度限制那那还好，然后你可以上传一一到多个，OK。啊。好，再来呢，就是你一角交作业有有些什么规定？ 那你有些可以有些声明，比如说现在老师常常都要跟学生讲说，你不可以抄哦，啊，你抄就是零分哦，尤其是那种那种交报告的啊，那那那你就可以要要求他看过你你的声明后才可以交交。那不要绝不重，刚嘛了，记得要让他可以重复缴交，半夜不接到电话就要让他重复缴交啊。好，再来呢，他有个很棒的通知。 我们以前也碰到，就是说有些新生他对于这个平台操作真的是不熟悉，他以为他缴交成功去睡觉，觉老师没有收到，好这样没有成绩也不好。那这个时候呢，这个平台多了一个机制，就是你你勾说通知学生，也就是他缴交学生缴交完了以后，学生会收到一个通知说缴交成功，这样不是很好吗？让学生也安心。 老师也可以省得省得学生问你，哈。好，这个是作业的部分。再来呢，就是讨论区。其实哦，作业真的是最重要，是作业。讨论区就就简单多了。讨论区，我们就只要只要讲说讨论区有几种形态嘛，啊，那这个讨论区名称没有问题。 啊，就这个，这个跟旧版一样，有这种这几种形态，所以一般你不要去管它的，就一般就是我今天说我们来讨论职场关系，我我丢出这个议题，然后呢，同学想要发表就去这个主题，比如说我我要讲这个主管，啊和女性女性那个玻璃玻璃天花板，你丢一个议题出来就就可以讨论了嘛。那他可以丢一另外一个议题说，哎，我先要考。 讲那个职场认证的重要性，然后就就可以新增主题，这这叫一般。那可是呢，有的时候因为在版面上，老师没有办法去控制学生偏离主题，而越讲越讲越讲的，你拉不回来，在教课堂上可以啊，你拉回来。那好，那后换人嘛，对不对？那你就可以讲设定一个单一简单讨论，就说我现在讲的就是这个职场认证的问题。 那你就对我的老师设的问题做回答，不能新增主题，OK？好，这时候要注意，老师你选的不是一般的，而你改的那个机制要在讨论区的说明这个地方告诉学生，我现在设了一个主题，你们不能新增主题，我们就这个主题来回复我。要告诉学生，不然学生就会说你台坏了，因为他不能新增主题。刘老师可以新增主题，王老师不能新增主题，OK？哈。 好，再来呢，就是你开个讨论区，你会希望每一个学生都能够发表，可是有的学生就拼，命拼命贴，像我这种就是，我很爱，我老师如果出稿，我就一直在上面发表，那有有的人就没有发表，那这个时候如果你班上有这种情况，老师可以设什么？每个人只能发表一篇，好，为什么讨论区其实等同讲作业的一种方式？ 因为之前的交作业，他只能讲答案，他不能讨论啊，不能单那个文字嘛，文字旁白。那你在讨论区，你也可以叫同学交作业，然后有同学发表，然后同学可以就他的就他的作业做做一些表白，哈。那可是你避免他腐烂，所以你就可以限制他说每一个人只能发表一次，那么他就会谨慎这个这个作业说的讲的一次 OK。 那老师批改起来也很方便啊，这样。再来那 Q&A 呢？Q&A 就很有意思，就是如果针对敏感的议题，那我们人都是这样子啊。我，你这样问我说，呃，这个，这个，那个什么，阿帕，阿帕是阿帕奇是吧？反反那个那个女星女艺人百不百目啊？这样。 那这种这种很很敏感的事情，我们就会讲，我们就会看看舆论怎么讲，大家怎么讲。尤其我会看老师的风向是怎样。我我我我再来偷我我讲的嘛哈这样。那 Q&A 这个机制是说，当我我是学生哈，当我没有发言的时候，我看不到其他同学发言。好，那我我现在就上来偷，就说，像于天那天就偷了一个说“不知者不罪”。 就被骂翻了，哎，就是这样，他就偷出来说啊，那个明星不值得不罪啊。然后我一偷上来以后，哇，全部人都说他白目，只有我一个人说他无罪。类似这样子，这个就用 Q A 的讨论的方式。所以老师可以用这些机制，可是一定要在讨论区的简介上面告诉学生，你现在讨论区用什么机制。OK，好，这是讨论区跟作业。 就只剩下讲你怎么放教材了，对吗？那我们有有说，在新版上面有这个个人空间，所以老师你就要想，你可以把教材放到个人空间，好。那教学助理，等一下我就在讲说在版面上怎么放了哈。那你个人空间在哪里嘞？在你的旁边这里有个个人资料。 是在首页的这个区块，不是在你课程的区块啊。在个人这个个人资料，TA 也有，学生也有，老师也有，知道吗？哈，就是你的云端的一个空一个空间。那这个就属于凡是你个人有的发表过的什么，就可以放在上面。这有点像那个浏览器那个那个设计网格样，那你要放这里个人专用档案啊。 去一样用拉的或用找的都可以都一样，然后呢，我们旧版有档案有没有记得？我们旧版本来就是有档案，在每个课程里面有一项档案，然后你可以把档案编目录，有点像那个呃电脑档案管理的概念，因为你同样类型的档案或同一个问题主题的档案，你要放在一个目录里面，让学生理解嘛。 有时候我讲我讲这个议题，我不是只有让学生看一个档案，我要叫他看三方面的说明，那我就放在一个资料夹。啊，这个在旧版里面，我们是用档案跟设定目录，然后可以把那个目录放到版面上。旧版可以做到，那新版呢，同样的道理，你把档案放上去，越放越多，越放越多，越放越多，你你的个人空间就像杂乱无章。这个时候是可以。 设资料夹，有没有？设资料夹，我这边就不要设，就这个概念就可以把你的档案去归类，然后取名字啊。它的操作方法真的是旧版好用啊。好，你设好了以后，档案放好了以后，我们现在就回到版面，就是像像 TA 要在课程上面帮老师放。 放教材的方式一样，我们来看，它叫做资源，新增课程文件，它叫做资源，因为它的它的样样态很多嘛，哈。那我们要放什么呢？放档案嘛，有没有？ 时候我们就可以选择档案，好。那你看你你要怎么选择？你除了你电脑上面那个那个都了解吗？你那个在旧档的时候就是上传一个档案嘛，你从用电脑，它这里会有个私人私人档案区，啊，所以你就可以在这个私人档案区这边去找到找到你要的档案，啊，找到了以后，哈，这边很棒。 你你上传这个教材，啊，每次的老师都说啊，我们教材放到平台上哈，可不可以不要让学生下载啊？那个学生不我告诉你都不可以，因为在教学平台上面，你的教材本来就是要让学生看嘛，对吧？那可是呢，你可以宣告，你可以宣告说，你你你怎么授权？这个叫宣告，没有限制哦，宣告。而台台湾的这个制裁权的观念还做得蛮好，就以你宣告，告诉他这这这个我这个档案是。 授权给你是怎么样啊？那这样的选择档案呢？你可以做一个档案副本，叫什么？就是这个，你你放在云端，然后你用副本 copy 一个档案放在这里，放这里放这里，叫做 copy 一个档案放下来，知道吗？那就跟它脱节了，离开离开父母亲以这边要改，这边不会动哦。 所以我我们不是要这样子嘛？我们是要做一个连接嘛，对吗？哈，所以呢，就是连接什么啊？它这个说明算是有学问啊。一个连理快捷方式的，文件，要选这个，选这个才是跟他做连接，知道吗？啊，这这地方就是你的私人档案，是要是要这样子做连接。那你在你的私人档案区做了修改。 所有课程都改了，啊，那其他的方式，OK，我觉得就是跟旧版一样，上传一个档案，上传一个网址，啊，上传一个目录都 OK 的哈。好，我这里哈，这里旧版新版都有汇入。当你是在同一个版，豪宅搬豪宅叫做汇入。 旧版翻旧版叫做汇入，在新课程汇入，OK？你跨版，新版旧版跨要打包，所以在旧版那边要按备份，到这边按还原，OK？啊，那同样的，你从新版打包跑到旧版去放，一样是备份还原，啊。 我把画面还给你们。那我们开的这个今天上课的账号，你会有两两个。第一个就是你可以上我刚才讲的那个课程上面去看一下摆的哈，那个又有摆图啊，又有摆那个摆的很美啊这样子。再来呢，你你进去会有一个课程我们开给你们的，对，那你就去玩，玩不坏的啦，你尽量玩，我们也不会马上关掉，大概一个月吧。 因为你们是第二批次嘛，第一批次玩玩玩到今天上课前，我们把，那你现在可以继续用那个账号去去体验、去试用我们的新版，然后随时欢迎大家开在新版上面呃开课，好，那可是不要太高兴，现在目前你开那么大的空间，你就把你所有电脑档案都放在上面，好，我觉得那个。 真的两极是拥挤，不会太久了哈。这个这个真的是非常庞大，所以所以不要太急于把所有的答案都放上去。那我想跟呃重点大概是这样，那如果处于分组，因为我觉得分组也是呃大家在教学上会会常用到分组，还有这个呃同材物品。 还有它的新版哦，它有一个循序学习，这个是新的。那各位老师如果有兴趣，你们你们也可以自己去摸索。因为它那个是配合摩克斯的一个机制。什么叫循序学习？就是你针对你的学生程度，你不知道，因为不整齐嘛，你不知道他他呃这个学习的，你就有设关，就是第一关通过以后才可以看第二关的这个教材，那叫循序。 那他这上面，对有有提供这个机制，那同材互评啊，什么那个那个老师，大家如果原来有用的就去用，然后有心得欢迎欢迎告诉我们，分享给我们。